tago dudek nau. Mi estas en Amsterdamo dum la tro disoligio. La situazio eble mal pli bonigios de nove, do shainas al mi che nun paroli pri la covima situazio estas quaso paroli pri veter prognoso o vetero generale do sen senza verdire. Kai mi estas en la Amsterdama Universitata Collegio. Char mi havas multa in taskoin kiu in mi devas fari. Kai fakte mi volas agnoski la facton che mi estas uh, tre bon chance char unua flanque mi povas mi raitas facte mi raitas instrui en la campuso kai tio estas privilegio non tempe kai ali flanque kai pli generale mi havas labor postenoin, h du, parta tempain, sed uh, do, mia profesio transformigas, cae transformigos por ciam, mi pensas, ni neniam revenos al la anta covime poco retumado i normala mixita i metodoi estos ci mie dispono cotopo char pretendi revenia all'antao situazio estas quasi o pretendi revenia alla austro hungara imperio post la unua mon milito simple neblas la mondo shangigis porcia tiam kai anca unum bone. Do, tio estas mia constato hodio, cae mi esperas che cio iras glate con vi. Bon volu reagi, bon volu commenti, cae bon volu resti con ni, dum nia medito cuna. Cae cune, dankon. Saluton kai bon venon al nova Zamenhof medito. Hodio mi estas eh, en la Amsterdam Universitat Collegio do mi surbendigos mian mediton citie per la vita versio sur la ecrano de mia computilo. La vita versio de compreneble de la origina vercaro. Do mi legos rande della fino el tiron rande della fino della sessa congresso 1910 in Washingtono che questa sia pagio quartzent el tiron facte mi legos che ne nur celas esperanton sed estas pli generale valida laumi. Do, proclamas solene Zamenhof. Ni ne devas malgioi, se nia laborado estas ia foie tre malfacila cae sendanca. Sur nia flanco estas ne sole la fairo de niai sentoi. Sur nia flanco estas ancao la nerefuteblae legioi de la logico cae prudento. Pazienze, ni semu cae semu, porce nie nepoi iam havu benitan ricolton. Do, tiu ci ni diru uh, instigo esas laumi tre actuala. char la malfacilezzo kai la sendanchezzo chi un ciu el ni oft espertas dum la laboro por iu ein afero Povas esti tre pesa. Sed gine devas roli kiel excuso por malgioi. Char la antidoto al malgioio ciu est sento ciu ni devas reconi cae accepti lau sia naturo, de sento, la malgioio estas paralleligita flanque con la nerefutible legioi de logico cae prudento. Sa stra interesse la umi, char nestas nur razio, estas logiko kaj do la mi logiko Zamenhof ne estas la moderna koncepto de logiko sed pli generala koncepto pli klasika koncepto la greka koncepto la helena koncepto de logiko kai ech logico ne sufficias anka u prudento kai shaina salmi ke se logico estas greka prudento estas hebrea do tio ideo pri consio pri la taugezzo la opportuno fari aferoin. Cai do, mal gioi unu flanche, cai logico cai prudento flanche, pushas nin al daure promeni lau niai voioi alla celo, patience. Kai patience ne estas nur attendi. Char dum la patienzo ni semas. Ni semas por ne vidi ricolton. Char estas la nepoi qui iam havu tiun benitan ricolton. Do vidu, cium da conceptoi en estas por cum en mal multai vortoi de Zamenhof. Do, nincun meditu per tio. Sur tioi vortoi, facte, vere sur, adhere alla vortoi, cae Mi dankas vi pro l'attento, kiel ciam, gis morgal, kai, antauen, sen fine.